စင်ကူးမြို့နယ်ညောင်မင်းရွာမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီစင်ကူးမြို့နယ်ညောင်မင်းရွာကြီးတော်ကြီးတွေကရှမ်းသွေးပါတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အဖိုးရဲ့အဖိုးဆိုပါတော့ အဲ့ဒီအဖိုးရဲ့အဖိုးဟာရှမ်းမျိုးသမီးနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ထဲမှာလူမျိုးရဲ့သွေးဆိုတာဒီတောင်များလိုပဲပေါ်တဲ့နေရာမှာပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အမျိုးတွေကဒီကြီးတော်ကြီးတွေဟာတကယ်ကိုရှမ်းပြည်က ရှမ်းမြို့သမီးကြီးတို့သိရတော့ငယ်စဉ်ကမတမ်းမရှိပေမဲ့လို့မိဘတွေပြောတဲ့စကားအရရှမ်းသွေးပါတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တုန်းကလည်းမြမပြည်မှာပကံခေကုံဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမြင်းဆိုင်ခေတ် ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမြင်းဆိုင်မှာအုပ်စိုးတာကရှမ်းမင်းသားတွေအုပ်စိုးတာပဲဖြစ်တယ်တိဟသူရဥစနာကြော်စွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှမ်းကြီးနောင်၃ယောက်နောက်ဆုံးမှာမြင်းဆိုင်ကရွှေ့ပြီးတော့တိဟသူရနောက်ပိုင်းကျတော့ဒဇီးရှင်လို့ခေါ်တယ် ဆင်ပြူကိုစီးပြီးတော့ဘိသိက်ခန္ဓာဖြစ်လို့သူ့ကိုဆင်ပြူတစည်းရရှိပိုင်ဆိုင်လို့တစည်းရှင်ပင်ရခက်ကိုစတင်ပြီးတော့တီထွင်လာတာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကရှမ်းကြီးနောင်၃ယောက်ပကံခစ်ကြီးဟာကုံဆုံးလို့ အာနာကျသွားတဲ့အခါမှာရှမ်းကြီးနောင်၃ယောက်ကပြန်ပြီးထူထောင်ခဲ့တာရှားဆိုရင်ရမြင်းဆိုင်ပင်ရအဲ့ဒီပင်ရတဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာကြတော့တိဟသူရဘယင်ဟာတောတာလပင်ရဒီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်း မြန်မာတက္ကရာ684ခုနှစ်မှာပင်ရမြို့ကိုတည်ထောင်တာပဲဖြစ်တယ်အခုမန္တလေးလေးစိတ်ကြီးတရူးလေးစိတ်ကြီးနေနာမှာပင်ရဆိုတဲ့မြို့ဟောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတည်ထောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတော်တူဖြစ်တဲ့အသင်ခရာစောယုံကစကိုင်းဘက်မှာ ဥဇနာတို့ကြောစွာတို့ကသူရတို့ကိုဆက်ခံကြပင်းရမှာအသင်္ခရာစောယွန်းရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့သင်္ခရာစောယွန်းရဲ့သမီးကမွေးဖွားလာတဲ့တတိုးမင်းများဆိုတာအင်းဝါကိုတီထောင်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအလုံးဟာရှမ်းသွေးပါတဲ့မင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်တော်စုမှာ အခုလို့သိချင်းနှောပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဒလေထုံတန်းဆင်လာဆိုတာကတော့ရှိကြတာဖြစ်လို့ဒလေထုံတန်းဆင်လာကိုဒလေတစားဆောင်းလျှောက်ကြအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီပင်ရတို့စကိုင်းတို့အင်းဝတို့ဆိုတဲ့ မြို့ကြီးတွေခေတ်ကြီးတွေကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလုံးရှမင်းသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရာဇဝင်ထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းရေးထားတာရှိတယ်။မြည်သူပဲဖြစ်စေမြန်မာတိုင်းရင်ပွားတိုင်းရင်သားညီကိုတွေအလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယုံသေးလေးစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့ တူညီသောယုံကြည်ချက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတရားတရားအပြင်တူညီကြတယ်ကိုချင်းသီလတူညီကြတယ်စွန့်လွတ်မှုဆိုတာတူညီကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကကြားမှုတယ်တမူရလို့တပဲလူဒိုရှန်တောင်သူတူနိုင်ရိုးလားဆိုတဲ့ ခုတော့သိုးတာမကြောက်ဘူးငယ်စဉ်တော့အဲ့ဒီဟာခဏခဏသိုးကြတမူးရလို့တပဲလူဒိုရှန်တောင်သူ တူနိုင်ရိုးလားအလူတန်းဝါဒနာပါရခြင်းဟာလည်းအလွန်ထင်ရှားတယ်လို့ပြောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်တွေကစိတ်နေသဘောထားတွေဟာအဓိကကြပါတယ် ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးနွယ် tradition ဆိုတာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကြအောင်ကိုယ့်ရဲ့အစဉ်လာမပြတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားကိုလူမျိုးတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာယဉ်ကျေးမှုဒါတွေဟာတမြတ်တနူထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်လို့ထိမ့်သိမ်းနဲ့ဆောင်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်တယ် ပြည်တော်စုမှာတမြေတဲ့နေတရေတဲ့တောက်ပြီးယုံကြည်မှုကိုးကွယ်ရဘာသာတရားချင်းတူညီနေကြတာဖြစ်လို့အလုံးချစ်ခင်မှုမေတ္တာတရားလေးစားမှုမျက်နှာမှု mutual respect လို့ခေါ်တယ်အချင်းချင်းပြန်မှန်လေးစားမှုဆိုတာတွေနဲ့လက်တွဲညီညာကောင်းတူဆိုးတူ ဒီလိုနေထိုင်ကြတာပဲဖြစ်ကြလို့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးရင်မအုပ်မှာအဆုံးမအောက်မှာရှမ်းရဲ့ဗမာရဲ့ကရင်ကချင်းဆိုတဲ့အမျိုးတွေကွဲပြားခြားနားမှုမရှိဘဲနဲ့တူညီသောမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမအောင်မှာရှင်ကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးကြတဲ့ တိုင်းရင်သားညီကိုရီဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့ရှုံးမတန်တရားမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသည်မြမပြည်ကတိုင်းရင်သားအလုံးအတွက်မျှတာမကကဘာမှာရှိတဲ့လူမျိုးအလုံးအတွက်လည်းဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်လာတာဟာ တက်ကြလူမျိုးကပွင့်လာတာဖြစ်တော့လေတက်ကြလူမျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးလောကမှာရှိသမျှအလုံးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘဟုဇနဟိတာယဘဟုဇနဒုက္ခယအများကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အခြေအနေကောင်းတွေရရှိဖို့ဟိတဆိုတာအခြေအနေကောင်းကိုပြောတယ် စီပွားလုပ်ဖို့အခြေအနေကောင်းတယ်ဘဝလမ်းကြောင်းရွေးချယ်ဖို့အခြေအနေကောင်းတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေအတွက်အခြေအနေကောင်းတွေရမှဒုက္ခဆိုရယ်ချမ်းသာဒုက္ခရမှာဖြစ်တယ်အများသတ္တဝါတွေအခြေအနေကောင်းမှု အများသတ္တဝါတွေချမ်းသာဖို့လူတွေနတ်တွေလူလောကမှာဖျားပွင့်တာဖြစ်တော့လေလူသားတွေအတွက်သာမဟုတ်ဘူး 32ဘုံမှာရှိကြတဲ့အသိဉာဏ်ရှိကြတဲ့တရားတွေအလုံးအတွက်ပွင့်တာဖြစ်လို့တူညီသော အကျိုးခံစားမှုကိုရရှိကြဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ကောင်းကင်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့နေမင်းကြီးဟာအလင်းရောင်ကိုဖြန့်ကျက်တဲ့အခါမှာဘယ်လူမျိုးဘယ်နိုင်ငံအတွက်ရလို့မဟုတ်ဘူးအလုံးအတွက်အလင်းရောင်ဖြန့်ကျက်ပေးတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ယံက လာပြီနေ့မှာပေါ်ထွန်းလာတဲ့လာမင်းကြီးဟာလေကဘာမှာရှိကြတဲ့လူသားအလုံးအတွက်လှပအောင်တန်းစာဆင်ပေးခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်ဘသူအတွက်ရဲ့လို့ခွဲခြားတာမရှိဘူးအထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာဟိတနဲ့ဒုက္ခကိုဖော်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဟိတဆိုတာအခြေအနေကောင်းတာခေါ်တယ် အခြေအနေကောင်းမှဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရနိုင်တာဖြစ်တယ်အခြေအနေကောင်းဆိုတာဘာပြောလဲမလုတ်တင်တာကိုရှောင်ရှားခြင်းနဲ့လုတ်တင်တာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဒါကိုအခြေအနေကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မလုတ်တင်တာလုံးနေသမျှဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့နေမှာဖြစ်တယ်လုတ်တင်တာမလုတ်သေးသမျှချမ်းသာဒုက္ခကဆုံးရှုံးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေမှာပဲဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မို့ဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းဟာမလုံတဲ့နာကိုရှောင်ရှားခြင်းလုံတဲ့နာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဒီအိဗယ်ရပါအဲ့တော့အခြေအနေကောင်းဆိုတာစီးပွားရှာမဲ့ချိန်စီးပွားရှာတယ်တရားမျှတတဲ့စီးပွားကိုရှာတယ်ကိုချင်းသီလမပြည့်စီးပွားရှာတယ်ဒါအခြေအနေကောင်းတယ် ပညာသင်ရမယ့်အချိန်ပညာသင်တယ်ဒါအခြေအနေကောင်းတယ်ကိုလူမျိုးကိုဘာသာစကားကိုယဉ်ကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တယ်ဒါအခြေအနေကောင်းတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှလူမျိုးတစ်မျိုးတိုးတက်ဖြစ်ပွားနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာလူသားတို့ရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ တဝန်တလျာတစိတ်တသေးသားမှာရှိတယ်မေကရတိုင်းကဘာသာစကားနဲ့တရားဟောတာဖြစ်တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားဟာအံ့ဩဝေယကောင်းတာကတက္ကတက္ကဘာသာနုရူပံသောတပဋ္ဌမာဂိသန္တံမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တဲ့တရားသည်တဲ့ လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းနားရဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ဘာသာစကားနဲ့သူနားလဲသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်။ဟာတချို့ကတွေးကောင်းတွေးမယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလား။ခနေ့ခင်မှာဘယ်ဘာသာနဲ့ပဲစကားပြောပြောတစ်ချက်ကလေးတတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာသာပြန်မိတာကြားနေရတာဒါဖြစ်နိုင်တာတခုပြောတာနော်။ မြတ်စွာဘုရားကြတော့အစွမ်းတကူကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကထွက်လိုက်တဲ့စကားသည်ရှမ်းလူမျိုးဆိုရင်ရှမ်းနဲ့ဘာသာစကားနဲ့နားလည်သွားတယ်။ကရင်လူမျိုးကကရင်ဘာသာစကားနဲ့နားလည်သွားတယ်။ပအိုးလူမျိုးကပအိုးဘာသာစကားနဲ့ဗမာလူမျိုးကဗမာလူနားလည်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းမှာကမှာတက္ကတက္ကဘာသာနုရူပံ ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားအားလျော်စွာသောတပဋ္ဌမကိစ္ဆန္တံလူတွေရဲ့နာရဲရောက်ရှိသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်။ဒါကထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းအဲ့လိုနားလည်သွားပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အကျိုးခံစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲလူမျိုးဘာသာ ခွဲခြားခြင်းမရှိဘူးဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထင်ရှားဆုံးက ဘယ်လူမျိုးပဲစားစားထညက်ဆိုတာချိုတဲ့အရာသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထညက်စားရင်တော့ချိုတဲ့အရာသာတွေးမှကြည့်ပါမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားဟာလိုက်နာသူအတွက်သာလင်ဖြစ်တယ်လိုက်နာသူအတွက်ဘယ်သူပဲလိုက်နာလိုက်နာအကျိုးစီးပွားဖြစ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျိုးရိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းရှေးခေတ်ကတော့ကောသလတိုင်းအပအဝင်တက္ကတိုင်းတက္ကတိုင်းမှာတာကီဝင်လို့ခေါ်တဲ့တကြလူမျိုးတွေထိုတကြလူမျိုးတွေကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုလောကိစာတော်သူဟာလောကကြီးမှာမွေးဖွားလာသူဖြစ်တယ်တဲ့ ကြာပန်းနဲ့လာသရံတူတယ်ကြာပန်းနဲ့ဘယ်လိုလာသရံတူတော့ဆိုရင်ကြာသည်ရှည်ထဲမှာပေါက်လာတယ်ရှည်ထဲမှာပေါက်လာတယ်ရှည်ထဲမှာကြီးတယ်ရှည်ထဲမှာဖူးတယ်ရှည်မျက်နှာပေါ်မြင့်တက်ပြီးတော့ရှည်မျက်နှာပြင်ကိုတန်းစာဆင်ပြီးတော့ကြာပန်းကြီးပွင့်တယ်သို့တော့ ရှည်ထဲမှာပေါက်တဲ့ကြာပန်းကြာဖက်တွေဟာ ရှည်တွေနဲ့လူပြီးတော့ရေဆူပြီးတော့ပေးနေတာမရှိဘူးရှည်မဆူတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရား ဟာလည်းပဲလောကမှာလူသားတယောက်နဲ့ပေါ်လာလောကမှာပဲချီးပွားလာတယ်လောကမှာပဲနေထိုင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်တယ်သို့တော့ လောကနဲ့တွေ့တာမှုဆိုတာတော့မရှိဘူးလောကရဲ့အကျိုးကိုပဲပြုတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကို လူမျိုးနာမည်နဲ့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓအမှန်တရားကိုသိသူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူဟာ ကြာပန်းလို့ပဲရှည်ထဲမှာပေါက်တယ်ရှည်ထဲမှာကြီးတယ်ရှည်ထဲမှာဖူးပွင့်တယ်သို့တော့ရှည်နဲ့ညစ်ပေခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်အမြဲတမ်းသန့်စင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရပြီးကြာပန်းသည်ရေကိုလှပစေသလိုရေကန်ကြီးကိုလှပစေသလိုမြတ်စွာဘုရားဟာလောကကိုအလှဆင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလောကအလယ်မှာမျက်နှာလှသူတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဝတန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲတူညီသောဆုံးမစကားကိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင် ဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ ကံတရားနဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။နော်။ကံတရားဆိုတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ဆိုကံဆိုတာကိုအတိမပြုတယ်။ထိုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲအတိမပြုတယ်။လူတိုင်းဟာအတိမပြုသလားလို့ဆိုဘာသာတိုင်းဟာအတိမပြုသလားဆိုရင်ဘာသာတိုင်းက ကံတရားနဲ့ကံဤအကျိုးတရားကိုအတိမမပြုတ်ငင်းကွယ်တဲ့ဘာသာတွေရှိတယ်သို့တော့ဘုရားဘာသာဝင် ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတူညီသောယုံကြည်မှုဟာကံတရားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကံဤအကျိုးတရားကိုလက်ခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော်မူဆို ယံကမ္မံကရိတန္တိကလျာဏံဝါပပကံဝါတတကမ္မတဒါယဒါဘဝိတမဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်အလုပ်နှမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ဆိုးချိုးကိုအမွေခံရမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုအမွေခံရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတိတ်လို့ဟောတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကကိုယ်လည်းပဲစဉ်ကျင်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေနေ့စဉ်စိတ်ထဲကကြံစည်ကြတယ်နှုတ်ကထုတ်ပြောကြတယ်ကိုယ်ဒီလည်းအောင်လှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကြံစည်ခြင်းဟာလည်းပဲ action တစ်ခုပဲပြုလုပ်ခြင်းပဲအဲ့ဒါကိုလည်းကံလို့ခေါ်တယ် စိတ်ကူးနေတာကိုမနောကံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းနှုတ်ကထုတ်ပြောတာကိုဝစီကံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးကြံစည်တဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်ဒီလျောက်ပြုတ်လုထာကိုကာယကံလို့ခေါ်တယ်တော့အစဉ်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်မနောကံဝစီကံကာယကံပြောရဆိုစဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အထင်ရှားဆုံးကနေစပြောရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံ နော်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မနောကံဝစီကံကာယကံပြောဟောတဲ့အစဉ်နဲ့ပြောမယ်ထင်ရှားတာကစပြောမယ်ဆိုရင်လောကမှာထင်ရှားဆုံးကတော့ကာယကံကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒီကံသုံးပါးနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကူးတာကအကောင်းကြီးပဲကူးသလားအပြစ်ကင်းတာတွေကြီးပဲကူးသလားမဟုတ်ဘူး ကောင်းတာလဲစိတ်ကူးတယ်မကောင်းတာလဲစိတ်ကူးတယ်ကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုကြိုက်မကြိုက်နဲ့မဆိုင်ဘူးအပြစ်ရှိမရှိနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေနိုင် မဖြစ်စေနိုင်နဲ့ဆိုင်အဲ့တော့ကိုစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးဟာတစ်ဖက်သားကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးကိုကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးဘယ်သူ့ကိုမှဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူး အလုံးကောင်းမှုအတွက်စိတ်ကူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရဲ့မနောကံဟာကောင်းတဲ့မနောကံလို့ခေါ်တယ်ဆိုပါစို့အလုံးစင်ပြေဖို့ချမ်းသာဖို့ဘဝမှာစင်ပြေဖို့စိတ်ကူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမေတ္တာမနောကံဖြစ်တယ်တရားတွေပေါ်မှာဘသူပေါ်မှာအမုန်းတရားမရှိဘူးရှင်တဲ့က အလုံးပေါ်မှာမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးအလုံးကို ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ဒါဟာမေတ္တာစိတ်အဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့တွေးတောသမျှဟာကောင်းသောစိတ်ကူးလို့ပဲပြောအောင်ဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဆိုတာဘာတော့လောဘနဲ့တွေးတယ်ဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းစိတ်နဲ့တွေးတယ်မောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိတဲ့စိတ်နဲ့တွေးတယ် အိတ်သားဆိုတဲ့တူကောင်းစားတာကိုမလိုလားတဲ့မရှုစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့တွေးတယ်မစ္စရိယဆိုကိုချိုးသာချိတတ်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးတယ်ဆိုရင်ဒါမကောင်းတဲ့အတွေးလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အတွေးမကောင်းတဲ့အတွေးပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားဟာလည်းပဲကောင်းတဲ့စကားမကောင်းတဲ့စကားဖြစ်ပေါ်လာ အလုံးတ attva တွေဆင်ပြေကြပါစေအလုံးကောင်းစားကြပါစေဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်ကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေလို့နှုတ်ကနေထုတ်ဆိုပြီးတော့ပြောရင်ကောင်းတဲ့ဝစီကံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူဖြင့်ဒုက္ခရောက်သွားပါစေဒီလူဟာကြည့်မရဘူးဒီလူဒုက္ခရောက်ပါစေ အခက်ခဲတွေကြုံပါစေလို့နှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ဘသူတော့ဒုက္ခရအောင်လုံးလိုက်မယ်ဘသူတော့ဆဲရေးလိုက်မယ်တိုင်းထွာလိုက်မယ်အဆက်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုဒါမကောင်းတဲ့ဝစီကံဖြစ်သွားလိန်ပြောတယ်တုံနဲ့တူမတွေ့အောင်ဂုံတိုက်တယ်ဆဲတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဒါမကောင်းတဲ့ဝစီကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး မှန်တာကိုပဲပြောတယ်ဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘယ်တော့မှတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ဂျင်းမထဲ့ဘူးเนาะခြုံတုံးမလုပ်ဘူးဒါဟောကောင်းတဲ့ဝစီကံလေးဖြစ်တယ်ဘယ်သူကမှမဆဲဘူးဆဲတိုင်းထွာမှုမလုပ်ဘူးရှင်ကြီးလိမ်မာစွာပြောတယ်အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုသာပြောတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတဲ့ဝစီကံလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအရာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပါဇက်ပါတယ်ပါဇက်ကဘာလှုပ်ထရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ပဲ။ တချင်းဆိုဖို့ဆိုတာစကားပြောတဲ့ထဲမှာပါသွားပြီလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့နော်တချင်းလဲဆိုလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့အချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပါဇက်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထမင်းစားတဲ့အခါမှာစားသင့်တာမစားဘဲနဲ့မစားသင့်တာစားရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့စီဂျူတွေရှေ့တန်းနဲ့အချိုတွေစားချိုစီဂျူတက် သွေးတို့ရှိရတဲ့နဲ့အငန်းနေစားသွေးတို့တက်မှာပေါ့ဘိုင်းနာမဲ့အစားစားစားဘိုင်းနာမှာပေါ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်မှာအဲ့တော့အစားစားဖို့ထားတဲ့ပါဇက်ကလည်းပဲစီကံနဲ့စားဖို့လိုတယ်ပေါ့စီကံမဲ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကိုဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲဒါထင်ရှားတယ်လေအေးထို့တူပဲ စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတင်ထားတယ်သိချာမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်ကိုကိုစိကံတတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ငါတဦးတယောက်နဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်မှန်တာကိုသာပြောမယ်မမှန်တာကိုမပြောဘူးเนาะဒါတစ်ခု ဒါဖြင့်မှန်တိုင်းပြောရမလားဆိုမှန်တိုင်းလည်းမပြောနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်အောင် အကျိုးရှိတာကိုသာပြောမယ်အကျိုးမရှိတာကိုမပြောဘူးအဲ့တော့နှစ်ချက်ရသွားပြီကိုပြောတဲ့စကားသည်မှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်တစ်ဖက်သားအတွက်အကျိုးဖြစ်ရဟုတ်ပြီမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်အချိန်မရွေးပြောမလားဆိုပြောသင့်တဲ့အချိန်ကြမှာပြောမယ် ဩသုံးခုနော်မှန်တာဥသာပြောမယ်အကျိုးရှိတဲ့ဟာဥသာပြောမယ်ပြောရင်လည်းပြောတဲ့အချိန်ရောက်မှ ပြောမယ်မပြောသင့်တဲ့အချိန်မှာမပြောနဲ့ကဲပြောတဲ့အခါကျတော့စကလုံးကဘယ်လိုစကလုံးနဲ့သုံးမလဲဆိုတဲ့အခါရှင်ကျေးလိမ္မာတဲ့စကားနဲ့သုံးရမယ် ရိုင်းဆိုင်တဲ့အသုံးနဲ့မပြောရဘူးလို့ဆိုလို့စကားဆိုတာရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောရလဲစကားဖြစ်တာပဲရင်ကြီးကြီးပြောလဲစကားဖြစ်တာအဲ့တော့ရိုင်းဆိုင်ဆိုတာမပြောဘူးရင်ကြီးကြီးပြောမယ်စကလုံးရွေးချယ်မယ်ဒါဖြင့်စကလုံးရွေးချယ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကတော့မပါဘူးနှုတ်ကလေးသာချိုပြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲမဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ပါထည့်လိုက် ဘလို့မုန်းထားတဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောဘူးခင်မင်နဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဟောငါးချက်နဲ့ပြည့်စုံကိုပြောတဲ့စကားသည်နော်ကိုပြောတဲ့စကားကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောရင်အဲ့ဒီဝစီကံဟာအကောင်းဆုံးဝစီကံဖြစ်တာမနာဝသာပြောမယ်အကျိုးရှိတာဝသာ ပြောမယ်ပြောတဲ့အချိန်ရောက်မှ ပြောမယ် ယဉ်ကျေးလိမ္မာစွာပြောမယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပြောတဲ့ဝစီကံသည်အကောင်းပဲဖြစ်တယ်အဆိုးပဲဖြစ်ဘူးလို့ဆိုဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပဲဒီထဲကတစ်ခုခုချွေရင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် မှန်တာကိုမပြောဘူးမဟုတ်တာတွေကိုပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဖြစ်ဖြစ်သွားကိုယ်စကားဟာမမမကန်တာတွေပြောတယ်အကျိုးမဖြစ်တာတွေကိုပြောတယ်မပြောသင့်တဲ့အချိန်လျှောက်ပြောတယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတယ်ဒေါသနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့မှစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အကောင်းဖြစ်အောင်တတိဆောင်ကြရမှာပဲဖြစ်တယ် ဒါကိုပြောတာကာယကံဝစီကံအဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းကောင်းကျိုးပဲကောင်းတာပြောရင်လည်းကောင်းကျိုးပဲမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးမကောင်းတာပြောရင်မကောင်းကျိုးဆိုတာချက်ချင်းရတဲ့အကျိုးရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရှိတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ဝါဒကမ္မဝါဒလို့ခေါ်တယ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလည်းကြည့် ကိုယ့်ရဲ့ပြုလုပ်မှုကြောင့်တစ်ဖက်သားအထီးကိုက်နန်းနေရရသွားတယ်အသက်သေးဆုံးသွားတယ်မကောင်းဘူးနော်ကိုလှုပ်လိုက်လို့တစ်ဖက်သားနစ်နာသွားတယ်မကောင်းဘူးကိုလှုပ်လိုက်လို့တစ်ဖက်သားရဲ့စီးပွားဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်မကောင်းဘူးကိုလှုပ်လိုက်လို့တစ်ဖက်သားဂုံတိတ်ခါကြာဆင်းသွားတယ်လူကြားတဲ့အရှက်ရသွားတယ်မကောင်းဘူး ခုနကဆောက်တည်သွားတဲ့အထက်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ပါဏာတိပါဒအဒိဏဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာအဲ့ဒါကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားထိခိုက်သွားတာပါဏာတိပါဒကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်အဒနာဒါနကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားတိတ်ခါကြပြီးလူလေကောင်မှအရှက်ရသွားကာမေတုမိစ္ဆာစာဟော အဲ့ဒါကရှောင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကာယကံဖြစ်တယ်မရှောင်ဘူးဆိုရင်ဆိုးတဲ့ကာယကံဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းအတွက်မြတ်စွာဘုရားသည်ကောင်းတဲ့အလုံးနဲ့မကောင်းတဲ့အလုံးအခုပြောတဲ့တည်းမဲ့မလှုပ်တင်တာနဲ့လှုပ်တင်တာမပြောတင်တာနဲ့ပြောတင်တာမတွေးတင်တာနဲ့တွေးတင်တာ နှမျိုးနှမျိုးခွဲခြားထားပြီးတော့မတွေးသင့်တာဆိုရင်မတွေးပါနဲ့မပြောသင့်တာဆိုရင်မပြောပါနဲ့မလုပ်သင့်တာဆိုရင် မလုပ်ပါနဲ့ဟောလုပ်သင့်တာတွေးသင့်တာကိုတွေးပါ ပြောသင့်တာကိုပြောပါ လုပ်သင့်တာကိုလုပ်ပါလို့ဆိုကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်တယ်ပေါ့ ကောင်းတဲ့အရာလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဟာဒီပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံယုံကြည်တာကမ္မဝါဒဘုရားဘာသာဖြစ်လာလို့ရှိရင်လက်ခံယုံကြည်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအချက်မှာလူမျိုးဘာသာခွဲခြားမှုဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဘာဝတရားအောက်မှာတူညီတယ် အပေါ်ယံသာခွဲခြားနေကြတာဖြစ်တယ်အလုံးဟာလူဆိုသမျှရှုံးတဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ထိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့လူသားကိုပဲရှုံးတဲ့နာလို့မမြင်မဲနဲ့ဘယ်သူပဲပဲဝါပဲခွဲခြားလာတဲ့အခါမှာအဆိုးတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ အလုံးခြုံငုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသဘာဝတရားတွေဟာအလုံးရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဒီကနေ့ဟောပြောချင်တာကတရားမြတ်တာမှုဆိုတာနော်မတရားမှုနဲ့တရားမြတ်တာမှု တရားမြတ်တာတယ်မတရားဘူးဆိုတာရဲ့ ဒီနှစ်ခုကဘာကြောင့်ရှိနေတာလူသားတွေရဲ့အလဲမှာသာမဟုတ်တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာတရားမျှတမှုဆိုတာပါဠိလိုဓမ္မစရိယာရှမ်းမျိုးသားတွေအတန်ထွက်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မစရိယာလို့ထွက်မှာတယ်နော်ဓမ္မစရိယာဓမ္မစရိယာဆိုတာ တရားမျှတတဲ့အကျင့်တရားနိလန်အတိုင်းကျင့်သုံးမှုဓမ္မစရိယာလို့ခေါ်တယ်။သမစရိယာဆိုတာမျှမျှတတလှုပ်ဆောင်ကျင့်သုံးမှုဒီဓမ္မစရိယာသမစရိယာမျှတပြီးတော့တရားမျှတမှုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာသလား အဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မတရားမှုနဲ့မမျှတမှုဆိုရယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအကြောင်းပဲဖြစ်တာလားမြတ်စွာဘုရားမတရားမှုကိုအထမစရိယာလို့မမျှတမှုကိုဝိသမစရိယာလို့ဒီစကားနဲ့သုံးပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်မမျှမတဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ မတရားတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဝေသာလီနိုင်ငံမဟာဝနဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ကုတာခရသာလာဆိုတဲ့ကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန် အဲ့ဒီဝေဒာလေးမှာအုပ်ဆိုးတဲ့မင်းနေထဲမှာမဟာလိဆိုတဲ့လက်ဆွေမင်းသားကြီးဟာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီမဟာလိဆိုတဲ့လက်ဆွေမင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တယ်သူကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခါမှာမေကုံမေးတယ်အဲ့ဒီမေကုံကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတယ်သူမေးတဲ့မေကုံကဘာတော့ဆိုရင် လောကမှာတဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အလုပ်တွေတရားမမျှတာတဲ့မတရားမှုလုပ်ရက်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲဒီမေကုံးကိုအရင်မေးတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားမျှတမှုနဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေရောဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲမတရားမှုတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲ တရားမျှတမှုတွေအရောဘာကြောင့်ဖြစ်နေသလဲမြတ်စွာဘုရားကိုဒီမေကုံးမေးတာအဲ့တော့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့ဖြေခဲ့သလဲဆိုတာမှတ်သားဖို့ဒီကနေ့နော်ဒီတုတ်တန်ကမဟာလိတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်နဲ့ပဲပေးထားတာနိကေ9ရက်ထဲမှာအင်္ဂုတ္တရနိကေလို့ဆိုတဲ့ တုတ်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတဲ့နေကယ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်အချက်10ချက်ပါရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တတကနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့ဆယ်စုသတ်မှတ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာပါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးတရားမမြတ်မှု မလုံတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံနေမှုတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအရင်မေးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာလေးကိုအချင်းချုပ်လေးပဲမှတ်ကြည့်လိုက်တရားမမျှတမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကလောဘလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလိုချင်တတ်မဲ့မှု လောဘဆိုတာတရားတဲ့လောဘဆိုတာမရှိဘူးလောဘမှန်ရင် မတရားတဲ့လောဘကြီးပဲအကုန်နော်ဘာကြောင့်မတရားဘူးလို့ပြောတာတွေ့တာမှုတွေလိုချင်မှုတွေသိမ့်ပိုက်မှုတွေဟာဒါလောဘတွေပဲဒီကနေ့ခေတ်တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာဘာကြောင့်လက်နက်ကြီးတွေတကားကားနဲ့စစ်ပြင်နေကြလဲသိလား အမေရိကန်ကအီရတ်ကိုဘာကြောင့်ဝင်တိုက်တယ်လဲနော်ရခင်တုန်းကနိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်တယ်ဘာကြောင့်တိုက်လဲခွန်ကြီးတို့ဂျာမနီနိုင်ငံရောက်တုန်းကအီရတ်နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဝင်တိုက်ပြီးကစားဂျာမနီရောက်တော့မေးကြည့်တယ်ဂျာမန်တွေကိုမေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့အီရတ်ကိုအမေရိကန်တိုက်တာတော့ တခြားအမေရိကန်အကြောင်းပြတာတော့သူ့နီးနဲ့သူ့အကြောင်းပြမယ်ဂျမန်လူမျိုးတွေဘုန်းကြီးမေးတိုင်းဖြေတဲ့မေးအဖြေကတော့ဘာလို့ဆိုရေနံလိုချင်လို့တဲ့အဲ့လိုပဲဖြေတယ်နော်အမေရိကန်ပိုင်တဲ့ရေနံတွင်းတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီရေနံတွေကိုလက်ဝကြီးအုပ်ချင်လို့တိုက်တာလို့သူတို့ကအဲ့တိုင်းကြီးပဲဖြေတယ်အကုန်လုံးနော်ဝိုင်းမယ်သူတို့ဒါအုပ်လိုချင်တာနော် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ကာကွယ်တယ်ဆိုတာဘာကိုကာကွယ်နေတာတော့ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်တယ်ပြောတယ်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်တယ်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့လှပ်ပါတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့လောဘနဲ့နှဲ့ချဲ့ခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်အဓိကကမရသေးတာကိုရခြင်းနဲ့ရပြီးရင်သိမ့်ပိုက်ထားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါ လောဘလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်လောကလူတွေဟာလောဘဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့လောဘသည်တရားသလားမတရားဘူးလားဆိုတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရမယ်လူတွေဟာပြောလေးရှိကြတယ်မဟုတ်လားအချစ်နဲ့စစ်တယ်နော်မတရားတာမရှိဘူးလို့ပြောကြပြန်တယ်အဲ့တော့လောဘဆိုတာ ကိုလိုချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရအောင်လုပ်ကြဗျာကာဝယ်ကြတယ်ကိုကျိုးစီဝါကာဝယ်ဖို့လက်နဲ့တွေးကင်ကြတယ်အဓိကလက်တယ်ကတော့လောဘပဲလောဘကြောင့်တဝမ်းတစ်ခါစာရယုံမြမကအပူသိမ့်စီလာကြတဲ့လူလောကကြီးကိုချစ်ကြည့်နော်လူလောကကြီးကိုချစ်ကြည့်အိမ်တလုံးကနှလုံးမြေတစ်ခွက်ကနှစ်ခွက် ကားတစ်စီးကနှစ်စီးစွာလို့တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့လာတာသာ ရှိတယ်မရသေးတဲ့လူကလည်းရချင်တယ်ရပြီးသားလူကလည်းထပ်ရချင်တယ်လောဘဟာအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လောဘကိုဥပမာပေးတဲ့အခါမှာမီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်တဲ့မီးဆိုတာလောင်စာထဲ့ကျင်တော့ထဲ့လောင်မှာပဲ မီးငါမလောင်နိုင်တော့ဘူးတော်တော့နောက်ထပ်မထဲကြနဲ့တော့လို့ဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးထဲသမျှသူ့လောင်မှာပဲနောက်တစ်ခုကပင်လယ်ကြီးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ပင်လယ်တဲ့လေမြစ်တွေချောင်းတွေကရေတွေကစီးဝင်တယ်ပင်လယ်ကြီးကမငြင်းဘူးမတတ်နိုင်တော့ဘူးငါစီမစည်းဝင် လာကြနဲ့တော့ငါမဆန်းတော့ဘူးလို့မပြောဘူးလာလာသမျှလက်ခံတာပဲ လောဘရဲ့သဘောဟာအဲ့တိုင်းပဲတဲ့နော်လာသမျှလက်ခံမယ်ဘီလီယနာဘီလီယနာကနေဘီလီယနာထရီလီယနာနော်အဲ့လိုလူတွေဟာလောဘဆိုတာအတော်တတ်သွားတာမရှိဘူးသူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့လောဘအတော်မတတ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတိုးချက်ကာကွယ်ဖို့ရလက်နဲ့တွေတိုးချက်နဲ့ လူလောကကြီးဖြစ်နေတာကိုကြည့်တရားမမျှတမှုတွေဟာကြည်ပွားတိုးတက်လာတယ်ဆိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာလောဘကြောင့်လို့ဒီလိုပဲဖြေလိုက်တယ်လောဘသည်တရားမျှတမှုကင်းမဲ့တာတွေကိုမမျှတမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီတလုံးနဲ့နဲ့ပဲဖြေထားတာတေချာချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် လောကမှာမတရားမှုတွေကလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ် မတရားမှုဆိုတဲ့ထဲမှာထင်ရှားတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပရိရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့လောရတည်းလောဘကြောင့်နေစဉ်နဲ့အမျှရာဇဝမှုတွေခိုးမှုတွေလူရမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေဆိုတာဒါလောဘကြောင့်ဖြစ်တာတွေကြည့်ပဲကုန်ဒါကြောင့်မို့ဒီလောဘတစ်ခုဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုတရားမျှတမှုကင်းမဲ့နေအောင်သွေးဆောင်ဖြာယောင်းနေတဲ့ ရှင်တဲ့ကတရားဆိုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဒေါသမုန်တိမှုမုန်တိမှုအလိုမကျမှု ဟာလည်းပဲတုံးနဲ့တူအစမပြေမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်အစမပြေမှုတွေဖြစ်စေတာဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်လူတွေကတယောက်တယောက်ဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်လာကြတယ် ကနေ့ပြောနေကြတယ်ချင်းထဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမုန်းတိမှုကြောင့်နော်မုန်းတိမှုကြောင့်တယောက်တယောက်ဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ဒေါသဟာလည်းပဲတရားမြတ်တမှုကင်းအောင်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားထဲမှာကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်အမုန်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့နော်ခုခေတ်ခဏခဏပြောနေတာ hate speech ဆိုတာနော် ပါဇက်ကဆဲလို့အာမရလို့လက်နဲ့ရေးပြီးတော့လက်နဲ့ရေးပြီးတော့ Facebook ထဲကဆဲသေးတယ်လေ hate speech အဲ့တော့ပါဇက်ကဆဲုံနဲ့မကဘူးလက်ကပါ ရေးပြီးတော့ဆဲတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒေါသကြောင့်ပဲလောကလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြဘူးဒုက္ခပေးကြတယ်ဆိုတာဒေါသပဲ ဒီဒေါသသည်တရားမမျှတမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မောဟမောဟဆိုတာလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာ ပြောတဲ့နာနဲ့မပြောတဲ့နာတွေးတဲ့နာနဲ့မတွေးတဲ့နာကိုမရွေးချယ်တတ်တာနော်တမန်အပြင်လူတွေကကိုယ့်ကိုသိတယ်လို့ထင်တယ်မသိ မပြောသင့်တာပြောလိုက်ရင် ပြဿနာတက်သွားမလုံးသင့်တာလုံးလိုက်ရင်လုံးသင့်တယ်လို့ထင်ပြီးလုံးလိုက်ရင်ပြဿနာတက်သွားပြောသင့်တာကြတော့မပြောဘူးမပြောသင့်တာကြတော့ပြောတယ်မလုံးသင့်တာကြတော့လုံးတယ်လုံးသင့်တာကြတော့မလုံးဘူးဆိုတဲ့အခါရလက်တွေကကိုယ့်ကံအားတွေဖြစ်လာတယ်ဘဝမှာအစင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာမောဟကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာ လောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာထင်ရှားတော့လဲမောဟကြောင့်ဖြစ်တာကိုလူတွေကသိမသိဘူးစီမံကိန်းတွေမှားတယ်စီဝါရေးလောက်တာစီဝါရေးလမ်းကြောင်းတွေမှားတယ်ဆင်းရဲကုန်တယ်ဆိုတာဒါမောဟကြောင့်စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေမှားရွေ့နေမောဟကြောင့်မလုပ်သင့်တာတွေလုပ်တယ်မပြောသင့်တာတွေပြောတယ်မောဟကြောင့်မောဟကလည်းပဲ တရားမမျှတမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နေရာမှာအင်အားကောင်းတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အရင်ကြတာမရှိတော့ခြေမြစ်ကိုဟောပြတာပဲဖြစ်တယ်เนาะခြေမြစ်ကိုနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်အာယောနိသောမနတိကာရလူတွေရဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုပါမမှန်ကန်ကြဘူး အာယောနိသောမနတိကာရကိုအင်္ဂလိပ်လို unwise attention လို့ဘာသာပြန်တယ်အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုတွေးတောဆင်ခြင်မှုကနေပြီးဥတည်လာတာပဲဖြစ်တယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေမှားယွင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မတရားမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့အာယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေမှားယွင်းလာခြင်းဟာလည်းပဲလောကမှာတရားမမျှတမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တဲ့တရားမမျှတမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုမှမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ဆိုမိစ္ဆာပဏိဟိတစိတ်မာယွင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောတရား မာရွေးနဲ့စိတ်ထားမိစ္ဆာပဏိဒစိတ်မာရွေးနဲ့စိတ်တွေသဘောထားဒါဟာတရားမမျှတမှုတွေဖြစ်တယ်ဥပမာမေတရားတွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေပေါ်မှာကောင်းစားပါစေသူစ조사တာတွေအားပေးမယ်ဖြစ်ပါစေအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားမထားပဲနဲ့ ငါတဲ့တာသွားမှလားနော်ငါအကျိုးစီးပွားတွေကိုပြတ်အောင်လုပ်မှလားဆိုတဲ့မမှန်မကန်တွေးခေါ်မှုစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့လူတယောက်ကြီးပွားတိုးတက်သွားရင်လည်းမကျေနပ်နိုင်မကြည်နိုင်မနာလိုမရှုစိတ်ဖြစ်တယ်အခွင့်အရေးရရင်လည်းကိုယ်သာရခြင်းနဲ့သူများကို share မပေးခြင်းဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကမမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ် အေးအတူပူအမြကောင်းတူဆိုးဘက်ဒီလိုမိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်မထားနိုင်တာဟာလည်းပဲမိစ္ဆာပဏိဟိတစိတ်ပဲစိတ်နေသဘောထားတွေမှားနေတယ်ကိုလူမျိုး ကိုဘာသာကိုဘာသာစကားကိုယဉ်ကျေးမှု ကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်လို့သိတာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားမထားနိုင်လို့ရှိရင် မထားတတ်ဘူးဆိုရင်ဒါစိတ်နေသဘောထားမှားတယ်လို့ပဲပြောမမှန်ကန်ကန်တွေးတောဆင်ခြင်ရမယ်အမှန်တရားကိုမြတ်လို့တဲ့စိတ်ရှိရမယ်အမှားနဲ့အမှန်ကို ခွဲခြားသိရမယ်သိပြီးရင်အမှန်ဘက်ကိုစိတ်သဘောထားရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့မရှိဘူးဆိုရင်မှားယွင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မှားယွင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတစ်ခုဟာလည်းပဲ မမြတ်တမှုတွေတရားမဲ့တဲ့လောက်ရက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမဟာလိဒိတ်ဆွေမင်းမေးတာကိုအခုလို့ဖြေတာတော့မြတ်စွာဘုရားမေးတာတို့ဖြေတာတို့ပိဋကစာပေမှာပါဠိလိုသာမတန်တင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပါဠိနဲ့တစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုရင် လောဘောဟေတုလောဘောပစ္စယောပပတ္တကမ္မတ္တကရိယာယမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လောဘဟာအကြောင်းပဲလောဘဟာအထောက်ကူပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအာယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့မမှန်မကန်နှလုံးသွင်းမှုတွေ မိစ္ဆာပဏိဒစိတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်တဝရမမှန်ကန်မှုတွေဟာလူလောကမှာမတရားမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဘသူယင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမမှန်ကန်မှုတွေဆိုးရတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေကိုယ်ယင်ထဲမှာရှိနေသမျှကလပတ်လုံးလောကကြီးမှာမတ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနော်တရားပြတ်တမှုတွေအေတူပူမြမေတ္တာစိတ်သဘောတရားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲလို့ဒီမေကုံးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလောဘရဲ့စัจ jin မဲ့အလောဘအလောဘဆိုတာကိုယ်သာသုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး generosity နော်ရေရောတယ်အလုံးနဲ့မြတ်တာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေသဘောထားအထောတာအလုံးပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားလိုလားတယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာသဘောတရားအမောဟဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘယ်စကားပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲတွေးတွေးစင်ကြယ်လုံးတရားနဲ့လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာခွဲခြားသိမြင်ပြီးတော့ တတိတံစဉ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ယောနိသောမနတိကာရ wise attention မမန်ကန်ကန်တွေးတတ်တယ်မမန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်တယ်ဆိုရယ်ယောနိသောနတိကာရတမ္မာပဏိတစိတ်တအလုံးပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်တွေသဘောတာအဲ့ဒီအလောဘအရောဒအမောဟ အလောဘဆိုတဲ့ရည်ရောမှုအရောဒဆိုတဲ့မေတ္တာအမောဟဆိုတဲ့ပညာယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်သမ္မာပဏိဒစိတ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတဲ့အဲ့ဓာတွေရှိပြီဆိုရင်လောကမှာ တရားမြတ်တာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့ ဘာပြောလိုက်လဲဆိုရင်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးအဆိုးဘက်ကို၅မျိုးအကောင်းဘက်က၅မျိုးအဆိုး၅မျိုးကလောဘဒေါသမောဟအာယောနိသောပတ္တိကာရမိစ္ဆာပဏိဟိတစိတ်အကောင်းဘက်ကအာလောဘအာဒေါသအာမောဟယောနိသောပတ္တိကာရ တမ္မာပဏိဒစိတ်လို့အဲ့ဒီလိုအကောင်းဆုံးနှမျိုးခွဲလိုက်ပြီးစုစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတရား10မျိုးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရား10မျိုး ရှိနေခြင်းကြောင့်လောကမှာတရားမျှတမှုဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်မတရားမှုဆိုတာတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီ10မျိုးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အထက်ကလောကကြီးဟာအခုလို့ မတူခြားနာကွဲပြားနေတာဖြစ်တယ်လို့မဟာလိဒိသဝီမင်းရဲ့မိဂုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကအခုလိုဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့လာပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့အော်တရားမမြတ်တာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့မဖြစ်အောင်တို့တွေဘာတွေတတိဆောင်ရမလဲကိုယ်ရင်ထဲမှာလောဘတွေမဖြစ်အောင် ဒေါသတွေမဖြစ်အောင်မောဟတွေမဖြစ်အောင်ဒါတွေတတိဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေးနိုင်အောင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားထားနိုင်အောင်တွေ့တွေတွေစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဖယ်ရမယ့်ဟာဖယ်ရှားရမယ့်အရာတွေကိုတို့တွေဖယ်ရှားပြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာနော်ရေရောတဲ့တွေ့တာမှုကင်းပြီးရေရောတဲ့အလောဘ ချင်းချင်းပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်တဲ့အာရောဒအရာရာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အာမောဟမှန်ကန်စွာတွေးတောနိုင်တဲ့ယောနိသောမနတိကာရမှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားဆိုတဲ့တမ္မပဏိဒစိတ်ဒါတွေကိုမွေးမြူခြင်းအပြင်တို့တွေတို့ဘဝတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားမမျှတမှုတွေကကင်းဝေးပြီးတော့ တရားမြတ်တမ်းမှုတွေကိုတည်ဆောင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင် သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသည်အလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်လိုက်နာသူတွေရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသည်ယောဂပျောက်စေတတ်တဲ့ဆေးနဲ့အလားတရံတူတယ်။ ဆေးသည်တောက်သူအတွက်ကျိုးဖြစ်တယ်မတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကျိုးမဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကလည်းလိုင်းနာခြင်းသုံးသူအတွက်ကျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တတိနဲ့ရှေးဥစွာဒီအချက်လက်တွေကိုအာယုစုဆိုင်မှတ်သားထားပြီးအသိပညာနဲ့အ내ဒိဗေနားလဲတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမေတ္တာပို့ရအောင်ကဲ တတဝများစွာပိယံကွာချမ်းသာကြပါစေတတဝများစွာပိယံကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ မေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကြမ်းမာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိကြမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလိုရဆန္ဒပြေပါစေ